तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है मास्टर गेमर और आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं अरे यार क्रैश मत हुआ कर गाइस वापस करते हैं धोखा देते हैं ये सर्चिंग पर लगा हुआ है ना सचिन हम्म। पर लगा सो गाइस अब हम ज्वाइन कर रहे हैं गेट रेडी ओ शिट बहुत बहुत स्लिपरी हो जाती है इसमें हालत टाइट होने वाली है हालत टाइट फर्स्ट टू सेवन भाई मरने वाला वो फुल बूस्ट है फुल बूस्ट कैसी बॉल है गाइस इस पर एक्चुअली ना किसी ने दिवाली के रॉकेट चिपका दिए तभी <laughs> ये इतना उछल रही है और गाइस देखिए मैं निकल ना दिल है हिंदुस्तानी क्योंकि दिल है Hindustani goal goal to pick with you little human goal to pick with you copyright strike rocket लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं टच नहीं करी क्योंकि सब बन चुके हम बहुत स्प्रिंग है स्प्रिंग साथ साथ क्रेजी बॉल हम सब कुछ स्प्रिंग है गाइस वो देख लो रॉकेट के साथ साथ दिवाली के पटाखे भी है गॉट इट कराई हमने नहीं नहीं जाल इतना पक्का है कि टूटता भी नहीं मुझे बॉल फटती आज ही बात बोली बॉल फटती बॉल में और भरते हैं tyre tyre tyre tyre tyre की छोटी छोटी गाड़ी दिख रही है कॉर्नर पर लग के गया ऑन गोल तो सही कह गया था क्रेजी बॉल मारना शुरू करो यार एक और अम्मा मेरे को लग रहा हम सब एक दूसरे के goal oh boy that is in bag that is in bag solo को मसाला है सब सच को मतलब नहीं समझ आता लेकिन फिर भी सब सेट हाँ। मारने वाले गाइस वो चिड़िया इसलिए टी टी टी टी कर रही है कि कि हमारे पापा भाई एक एक पॉइंट चाहिए बस हमें क्या मारा भाई अपने ले लूं लॉल हो रहा है कलर का नहीं हुआ होगा ब्लू तेरा फेवरेट कलर है ना ऑरेंज तो तेरा फेवरेट कलर भी नहीं मेरा फेवरेट कलर तो भाई हमारे भाई का फेवरेट कलर है एक और और और हम जीत गए गंदा वाला होता है इनका हमेशा एक कॉर्नर पर लगता है हम अकेले जीत गए बंदा हाँ सही मेरे को पता नहीं चलता कुछ भी और इनको ही पता चलता है क्योंकि और ये और गाइस चलो भाई एक और मैच खेल लेते हैं वीडियो लंबी करनी है आज दूसरा मोड इस बार दूसरा मोड तुमसे मैच लगाने हैं मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चलता क्योंकि मैं ऐसी गेम खेलती नहीं बस मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो में आती हूँ सीजन में क्या सीजन सीजन क्या होता है ना बाद में बताइए ठीक है मेरे को कुछ भी पता नहीं पर मेरे को मेरे को इतना पैक हम गाड़ी देखते हैं गाड़ी क्या देखनी है सीधा ब्लू और ब्लू और रेड पसंद है गाइस टोपी पहनी हुई है इस वाली गाड़ी में क्या जिसके हाँ। टोपी हेलीकॉप्टर के मिक्सचर वो क्या तो हाँ। एक गाड़ी ऐसी मेरा फेवरेट कलर है गाइस ब्लैक और बनार्स versus black three B three black का छोड़ के हम बैठने वाले सारे फेवरेट कि ज़्यादा वीडियो में आती हूँ और मैं बहुत कम वीडियो में आती हूँ एक वो दो लॉग्स में आती हूँ अरे रिमोट का वो क्यों निकाल दिया क्या चल गया है जिंदगी में ये क्या बात हो भाई हमें हाँ, तो समझ नहीं आता हाँ, अरे अरे पूरी तो खा लो जब बूढ़ी बाबा बोल रहे हो पीर बाबा के स्थान में करना पड़ेगा तभी हमारे पुराने घर में पीर बाबा ही यहाँ पे हमारी दादी की डोली आई थी वो हमारा घर नहीं रहा हमारा हमने रेंट पर दे हाँ और हमने दो एक पूरी हमारी कोठी थी हमने उसको भी छोड़ के एक और दूसरी फ्लोर में आ गए हम और मैं बेटा नो मिनट्स किसने मारा किसने मारा नहीं नॉन किसने मारा किसको मारा रेड अंदर है और फिर हम पांच मार पर और मैं ओके गाइस मेरी बहन की चपड़ चपड़ बंद हुई है अरे क्या है तेरे को कोई बंदा गेम देखने आता है मतलब वो मतलब चपड़ चपड़ नहीं सुनने आता वो अरे ये बॉल छेद में जाएगी कि अरे ये बॉल कितने करो ये ढाई एक लाख किलो की दस हजार किलो की बॉल है किलो की बॉल है तभी तो अरे एक लाख किलो की है चले क्या रहा है जिंदगी में कौन बोल रहा है ना अपने तुझे तुझे लेनी है ये जो अगर ये इस गेम में ना ये जो बॉल है ना ये कॉस्टिंग बॉल है वीडियो कॉस्को या बिकी की वीडियो फेक कॉस्को बॉल कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है यहाँ पे ये क्या बात है मेरे को मार रहे हैं बढ़िया बड़ा नहीं हुआ बुरा हुआ उसको हर बढ़िया ही रखते हैं आ जाओ फ्रेंड आने में सर फोड़ो फ्रेंड दीवार पे सर फोड़ो अपना दिमाग पागल करो बड़बड़ अरे अरे हमारा कजन भाई ये विकास बातें करता रहता है और तो मैं बहन सबसे बेकार है सबसे अच्छी बहनू झाड़ू मारा है मैंने झाड़ू मारा है पूरा बैलकनी में वो भी नाम का मिट्टी अभी भी है मैं फाइव इयर्स की हूँ मैंने जब दिवाली आने वाली थी तो मैंने बेकार बहन बोलता है रहती है guys don't mind it guys don't mind it ये भाई बहन की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती लड़ाइयाँ होती हैं तो बहुत अच्छा होता है और बड़े होकर फिर प्यार हो जाता है फिर आ, कुछ होता है पता नहीं हाँ, क्या होता है हमारी मम्मी पापा के साथ भी ऐसा हो माइंडेड की ये जोक्स मारने बोला था क्या कर रहे हो जोक्स मारना थ्री प्लस थ्री बताओ कैसे कुछ भी नहीं बनेगा one two three one two three three plus three बताओ कैसे one two three four five six गलत रॉन्ग रॉन्ग गलती से यार ये क्या था ये क्या जोक टिकटॉक गाय आपको याद है जो टिकटॉक बैन हुई है पीछे उसमें ये और एक कपिल शर्मा शो में भी आया था ये जो वो बच्चा यादव ने बोला पता है ना बच्चा यादव कौन है बच्चा यादव कौन है वो कौन है ये क्यों है ये क्या खबर पर जो भी है बड़ा गंदा लगता है क्या हारे हैं मजा आ गया